叫了两个沙拉，然后一个牛排，还有一个披萨。今天小贤是吃，应该是甜菜根，甜菜根香蕉，快可以吃了，小虫吗？大枣，大枣那边呢？哎呀，大枣，你妈自己吃哦，那么厉害。那这个沙上面还有蜂蜜。 跟火腿、无花果跟 c h e e s 嗯，好嗯，好嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，饿了差这么多，要不给你装？嗯嗯，啦啦啦啦。 吃完了，宝贝来。 <laughs> 怎么样？好吃吗？因为它后劲是甜的，但前劲有一个味道，什么味道？就是怪怪味。 它甜甜，它又舍不得吐出来，但是有个味道，可以的啦，熊。他的表情太可爱了吧，有印象？有。看到小熊吗？

Bang! Ready? Fight! Bang! Bang! Adaku! Adaku! Bang! Ah, bang! yeah, yeah, yeah, yeah. Ready, fight, 哼！啊，哼！哎，倒了，倒了，倒了，倒了，到了，太激烈了！太冒菜了！老你怎么倒成这样子？Ready, 我啊！ <laughs> 我哼！来来来来！ 两年。嗯嗯嗯，要表哥，我爱哭，啊表哥，呜呜，表哥。 明儿啊？怎么？ <laughs> 这是怎么回事？投降了， <laughs> 投降了，是？彪彪！啊！彪彪彪彪彪！投降了。嗯。阿古。哦。哦。你好可爱哦！彪。 Ready? Fight! Bang! Bang! I wonder if you miss me. Let's But I have forgotten the sweet taste of chocolate I taste on your lips and our last kiss So here's my love letter entrusted to the weather 相爱难和你难，我的心怎了无痕。来，喝水。 waves and flow through the clouds. No one has the level to watch you one weather. You can send it back or keep it around. Maybe I'm wrong. Maybe it's been too long, but I heard from someone that you're back in town And if it's not too late I can bring chocolate And maybe if you want them Some roses too Cause it's been a long year But maybe you missed me I think you might remember The words of that tune so here's my love letter Entrusted to the weather I cross across the waves And flow through the clouds And when it's delivered Do what you want with Here comes